Thank you. Каждый солдат в стремлении победы выполняет свою роль, в зависимости от класса. Всякие роли нужны, всякие роли важны. Сейчас мы рассмотрим классы солдат, жизнь и смерть которых, захваты и обороны точек. Пехотинец, будучи универсальным классом, имея 10 очков экипировки и возможность использовать весь арсенал, предоставленный Сталином, будь то оружие или транспорт, имеет крайне много перспектив. При игре за пехотинца экипировка зависит от выбранного вами стиля игры. Хотите войти в ряды противотанковой оппозиции? Обмажьтесь противотанковыми минами и вложитесь под танки. Хотите стать медиком, который спасет всю команду? пожалуйста, берите пару мест саквояжа с каким-нибудь ПП и идите спасать жизни. Ну, или садитесь на БТР и гасите фашистский транспорт для пехоты. парашютистом же все несколько сложнее. Спавнитесь вы гораздо дольше пехоты, но в отличие от них вы спавнитесь не пешим, а на самолете. Пока что выбирайте себе точку назначения, а бот-пилот вас доставит сам. мерим на глазок расстояние до прыжка и прыгаем. Не имея знака отличия «Свободное падение», парашют раскроется сам, когда достигнет определенной высоты. Имея этот знак отличия, вы можете раскрыть его собственноручно, когда захотите. При покупке парашютист стартует с ВТМ, но в дальнейшем, имея 6 очков экипировки, может взять с собой любой ПП и, пользуясь эффектом неожиданности, парашютируется на здание, забирается в него и устраивает геноцид фашистской расы. Парашютист не может взять с собой никакой транспорт, но это и является его плюсом. Не придется платить за ремонт транспорта. Поэтому игры на парашютисте крайне профитные и очень дешевые. В отличие от пехоты, которая может появиться в любом бою, парашютист может появиться только в схватке и штурме, а также в войне, где он и показывает лучшие результаты. Эх, после игры с СВТ это прям на душу бальзам.